ikväll tänkte jag mig två låtar som för mig hör ihop. Den ena sägs komma från Jämtland och den andra sägs komma från Bingsjö. Och varje gång jag spelar den här jämtländska låten så kommer jag på Bingsjöpolskan. Jag vet inte om det finns något samband men för mig är det två låtar som hör ihop. Den jämtländska den brukar kallas för Innersta friden. Väldigt vackert namn. Och Binsjöpolskan, för mig är det bara Binsjöpolskan. Jag vet ingenting om den, men den kommer alltid efter att jag har spelat Innersta friden. Eh, jag spelar igenom de här två låtarna då. Innersta friden och En bensjö polska. Den går i G-moll. som... Jag spelar dem faktiskt lite falskt med flit. Hörde det i slutet där på Bingsjöpolskan, men jag brukar spela ett rent fiss där, men nu vart det ett lågt fiss, eller ett högt F. F och ett halvt, som jag brukar kalla det. Alltså så kallade kvartstoner. Och det kan man ju göra när man spelar på en ensam fiol. Eh, har man komp, har man ett dragspel med, då kan det vara omöjligt. Har man piano eller gitarr med så kan man om man pratar med pianisten eller gitarristen be dem undvika just den tonen i just det ackordet. Då kan det funka. Eh, det är alltså tonen F eller Fiss som jag tar ibland någonstans mitt emellan. Men jag vet inte riktigt själv hur jag var och när. Men eh, det är någonting som man kan vara uppmärksam på. Nu tar vi det sakta. Med allt. Alltså med drillar och eventuella dubbelgrepp och vad det nu kan vara. Innersta friden. freedom Okej. Nu tror jag faktiskt att du har verktyg att göra din egen version av de här två låtarna. De hör ihop på något vis. Det tycker jag i alla fall. Och båda är bra låtar. Och man kan spela dem var för sig. Det är inga problem. Men jag vill spela dem här tillsammans. Och det avslutar vi med idag. önskar mig lycka till med min version som den råkar bli just nu.